Ciao, allora oggi vi parlo di questa palettina della Sephora queste sono della linea ed eh, è Colorful 5 o Colorful 5 perché comprende 5 colori la palettina in sé è carina perché è piccolina vedete che è davvero sottile e poi è piccolina anche da tenere e diciamo che tiene, a me piacciono soprattutto tutti i colori del ehm, marrone nude questa è la numero 6 eh, Pal to Rich Taupe perché tutto sui toni del taupe <laughs> ok allora all'interno oltre ai 5 colori c'è questo piccolo specchietto questo qui piccolino e all'interno c'è anche questo pennellino che è carino perché da, una, da un lato ha lo sfumino mentre dall'altro ha un pennellino angolato quindi mm, va bene anche per le sopracciglia oppure per fare una riga di eyeliner con, eh, di, mm, con l'ombretto più scuro che è, è mm, opaco oppure anche solo per sfumare è carina, è molto carina allora vi faccio vedere i primi colori devo fare così quindi partiamo da qui e abbiamo ok abbiamo un colore che è più un illuminante un eh, eh dunque questi il primo è illuminante sì perché è leggermente illuminante magari ve lo posso fare anche vedere ok e vedete che è luminoso il secondo che ok è un colore neutro di base è molto carino ed poi abbiamo il terzo scusate che è questo l'intermezzo che è un marrone ma non troppo scuro sono abbastanza brillanti questi colori eccoli qui brillanti ma non glitter, senza glitter poi abbiamo questo che è l'altro marrone che questo è leggermente più metallizzato e poi abbiamo il quinto il quinto è l'ultimo colore che è completamente opaco ed è quello più scuro anche se non sembra ma eccoci ok ed è quello più scuro vediamo ed è anche quello sinceramente meno scrivente di tutti ok allora ed è cosa dire intanto non so se la vedete così abbiamo il primo colore questo qui che è più un illuminante credo che lo, lo, lo indichi anche nella confezione ok poi abbiamo due colori intermezzi che vanno bene sulla palpebra questo e questo e poi abbiamo due scuri eccoci qua allora io i due scuri sono uno più metallizzato e uno ed è opaco questo in base a quello che vogliamo fare ed è soprattutto per il trucco nella confezione sono indicati anche ed, sia i colori che per fare un trucco giorno e un trucco sera sicuramente eh, sì, nel natural look no, no, non mi indica il... Ehm, non me, lo, non me, ne uso neanche uno come eyeliner comunque sia lato che opaco potrebbe andare bene anche per come eyeliner Ehm i due colori di base ok sulla palpebra ed è mobile e poi dopo sì, e poi dopo andiamo ad eh, tracciare un attimo per dare profondità con uno dei due colori più scuri l'ultimo più scuro lo userei solamente o sotto o solamente nell'angolo più esterno per dare un attimo di profondità cosa dire sono avete visto abbastanza scriventi ed da soli durano tanto 5-6 ore tranquillamente 6 ore, sì, con il primer tranquillamente da mattina a sera, tranquillamente. E io cercavo una palette nude che mi andasse mm, su toni un pochino più scuri, che eh, fosse la versione che non fanno più della Sephora, quella con i 5 colori, la, la, tonda, con 5 colori, questa è abbastanza simile. Il prezzo è di 19,90€, quindi non è bassissimo, ma comunque sia ci sono tanti colori in tante colorazioni e poi con gli sconti va a un prezzo molto più basso è carina anche da portare in borsetta perché è davvero molto molto piccola ma magari lo specchietto che è davvero un po' streminzito però è, a me piace, sinceramente mi piace anche se questa non l'ho usata tantissimo perché è un po' i colori che mi danno però è valida, è sicuramente una valida alternativa ad esempio alle, alle Urban Decay e sicuramente costa molto meno quindi dipende voi se vi piacciono anche questo tipo di colori fatemi sapere se l'avete provata o se siete ispirati a questi colori e se vi sono stata utile mettetemi un like e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime recensioni alla prossima, ciao!